IES 0005T är en femportars instegs-switch tillverkad av Lantec i Taiwan. Switchen är inrymd i en IP30-klassad kåpa och utöver sina fem nätverksportar så har den också dubbla spänningsmatningsingångar. Det här gör att om en matningsspänning försvinner så växlar den automatiskt över till spänningskälla nummer två. Och samtidigt som den gör det så aktiverar den en reläutgång och den här reläutgången kan man ju använda till exempel för att tända en larmlampa eller varför inte skicka ett sms till den som är ansvarig för nätverket att switchen har slutat fungera. Om vi fortsätter att prata om spänningsmatningsingången så är den här också kortslutningssäker och överspänningsskyddad. Den här switchen går att spänningsmata med 9 56 volt och den finns också i ett utförande för AC-spänningsmatning. Det finns också ett utförande som har ett bredare temperaturspann och ett som är DNV-klassat. Så det finns lite olika modeller av den här instegsswitchen. Vi lämnar fem års garanti på den här produkten och den här har en MTBF-tid, det vill säga Mean Time Before Failure på 47 år. En produkt du köper för att ha en robust lösning på ditt nätverksproblem. Mer information hittar du på vår hemsida eller varför inte slå oss en signal på 08-659 4300. Tack för att du lyssnade.